MHzinho novamente, o do flowzinho diferente. Cid no beat, vira espadachim. Se dilacera se cê bater de frente. Na primeira forma, cê parar no tempo. Hit no catar, eu domino elemento. A poeira sobe, cê nem tá sabendo. Tá Quem tá ali girando, fica um catavento. A respiração é rajada de pé, Na parede ar, que dilaceramento. Onda tá circular pra exorcizar dentro Ciclone, uma tempestade tá tendo Eu tô baile, tire na horizontal Lançar neva negra na forma infernal dou natural. Parte de espada, eu caso menor. É, Desce tipo tão violento, é. pila do vento dos Ashira. Que a brisa batendo bem mais que a katana. Em besta desumana que sei pra sua vida. Eu fudo com tudo sem não desair. saída. Se eu te perfuro, sei que na menina. Cada morte, mais uma conquista. China Zugar no topo da lista. É tipo eu pai, ausente, fracassada e agressivo. Minha mãe que trabalhava, ela cuidava dos seus filhos. Pra ter na mesa, ela focava no serviço. Ela nos dava muito do que era preciso. Até que um dia eu não vi ela chegar. Preocupado com o porquê disso demorar. Eu fico em casa, eu só fui procurar. e todos meus irmãos estavam lá. Ouvindo um barulho sinistro, uma criatura lá fora Cara, nossa mãe quando todos eles abriram a porta Dilaceram meus irmãos na hora Larguei no desespero, senti do revólver Peguei o Kenya e corri pra fora Só que pros outros foi o fim de história Eu fiquei abalado, parti pra cima eu usei um machado Ranquei sua cabeça e aterrorizado Que minha mãe havia se tornar? Depois de viver esses momentos de dor Eu só quero que esses homens se for Não me importa se você tangirou Atravesso minha espada nessa Nezuko O cabelo branco me torna marrento Minhas marcas na face ficam se tremendo Meu sangue é raro, mas o tá é sabendo Faço de cobaia é pra exorcizar dentro Aquele ódio que eu carrego por Onis Sintelia a todo momento, rasgando o demônio de dentro pra fora Sangue, Jorge, fora pra dentro então pega a visão Pra mim o Nibon é abaixo do chão Ninguém falar minha convicção Eu vou ser maior, tenho essa ambição Sua aberração eu vou te repartir Pra cabeça do parar de ter caído Cê não corre, eu te termino aqui Essa criatura não pode fugir Já tô vendo o sangue do demo subir Esse bicho é coisa mais feia que eu já vi Mas eu te corto fácil, porra, eu sou Hashi Eu sou que nem um tornado que devasta Tony Mandando pro inferno esse coco chibou Tirando a segunda vida do musão Eu sou esse monstro que vocês criou Sou tão brutal que não tá aguentado que quesito de exterminar o seu vai sempre se manter no topo meus atiras eu ganho essa briga contra Mitsuryu que juro Rengo Toki o umei Tomioka Higuro Banai Ashinobu Ko Cheguei que o pai sabe que sem pai e que os demais são mais Na Primeira forma é separar no tempo Ichi no kata eu domino elemento a poeira sobe, cê nem tá sabendo Retalho girar no pique, um catavento E a respiração é rajada de pé Na palha de ar, que de laceramento lá pra exorcizar yeah. jazz Ficando em uma tempestade tá jam uma na horizontal lançar neva negra na forma infernal Dura ventania é meu dom natural Corte de espada eu causo um vendaval Nunca me sigo por putão violento Pilador vento dos Ashira Com a brisa batendo bem mais que a katana Embestade desumana que a sua vida Eu fudo com tudo sem não desraiz Sente te perfuro, sei que na menina A cada morte mais uma conquista a jogar no topo da lista